mamelani ke great three sizawufunda isicatshulwa namhlanje ne and esi sicatshulwa sazifunda sizazijonga njengababhali ne bakutheni kusetyenziswa amagama athile ukwenza umfanekiso ngqondweni ne ngoba xa ufuna kwenzeka ntoni kuwe xa ufuna Banana ndicela xa ufunda into ufunda isicatshula kwenzeka ntoni kuwe simamkele njengoba ufunda amagama nje utheni ubona amagama qha lingomso bana ubale ntoni umfanekiso wakho ubaphi uba nomfanekiso phi engqondweni ngoba into yenzekayo la magama asetyenzisiweyo ayakunceda ube nantoni hayi asivile ukunceda bena ntoni kaloku yintoni iba sengqondweni xa ufunda ngumfanekiso la magama akunceda ube nantoni nomfanekiso phi engqondweni mamela ke into endifuna ukuyenze wena kukuvala amehlo akho ngoba ndizawufunda esi sicathulwa ne ndifuna ukhangele ngawaphi amagama akuncede waba nantoni waba nenqondo waba nomfanekiso phi engqondweni mamela ke avala amehlo ngoku umntu ndifuna avala amehlo noba ubeke intloko yakho edeskeni ndifuna uvala amehlo qha ungayifundi le nto ndiyifundayo Safika singabhungisanga mntu isikhukula eNatal. Qeqe, qeqe imibane. Lingadudumi ligqumi izulu. Imvula isitsho ngezandyondyo zemvula. Amanzi equkuqela ephala ukwehla intili yasemkhambathini. Eso sikhukhula singenanceba sasuba konke esikubonayo, silo mthi nantoni na elinyiweyo, sisiphula konke nje nkqu nezindlu, sizishiya zizizi, sizishiya zizingqenge. Ngethamsanqa elikhulu ke, kodwa yona indlu yakwaMakhulu kaLindi yasinda yasala imizinzi. Phakama ke undixelele, kuthethwa ngantoni apha kuqala kwesi sicatshulwa? Bantwana ndixelela, kuthethwa ngantoni? Sibo, yima, um. Sibo, kuthethwa ngantoni kwesi sicatshulwa? Ngemvula. Kuthethwa ngantoni? Khandixelele ke ngoku, leliphi igama elikwenze wayibona uba yimvula engakanani le? Inoba yayichaphaza le mvula? Inoba yayingachaphazi? Simamkele, ucinga uba le mvula yona yayimvula enjani? Isiphango semvula. Sisiphango semvula. Leliphi igama apha elikwenza ucinge?